Σε αυτό που με τρελαίνει, σε αυτό που με χαλάς Μια ομορφιά σου μ' αρρωσταίνει κι ας δεν μ' αγαπάς σε αυτό που με τρελαίνει, σε αυτό που με χαλάς Μια ομορφιά σου μ' αρρωσταίνει κι ας δεν μ' αγαπάς Και σε eto iskak za ko, eto sam već dao Cijelo već ona за оригинал Сега което исках, за което съм мечтал Цяла вечно ще те имам, Мона Лиза оригинал